apa kabar? Baik baik enggak? Hari ini bagaimana isu keranjang di internetnya intros.com Pertamanya oke okay, login dulu ya login dulu Oke okay, terus tambah ID sama password kan Hanya pakai oke okay, terserah Bikin ID sama password ah, Daftar dulu ya okay, Udah login ya login dulu Oke okay, belanja apa lagi ya hmm, Oke okay, daging ayam aja deh Ayam beda petate bebek oke okay, bebek ribu ya oke okay, tambahkan jamnya oke masuk terus hmm, udah isi satu ya terus tambah lagi daging sapi sapinya oke daging giling aja deh halal tambah keranjang lagi ya oke terus apa isi dua ya semuanya dan tambah ikan belanja ikannya gimana oke terus eh, ikan kering aja deh ikan asin nah sini lakukan Oke, masih tambah kerasamnya oh, totalnya masih kurang 50.000 ya bayar 55.000 ongkos kan Oke, tambah lagi aja saya belanja apanya yang lebih depannya Oke saya botol Sosoro Oke tambah keranjang pas kan 50.000 itunya ungkus gratis ya Oke tambah hadiah juga hanya kan tergantung hadiah ya hadiahnya apanya terus hmm, satu lagi aja deh ditambah tetes oke okay. tetes sebenarnya belanja tetes kalau BT pakai enak kan terus mas belanja totalnya 52.000 ya oke okay. udah selesai belanja ya mau bayar ya atau langsung simpan kerjang terserah oke okay. terima kasih yuk bye